Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Ee, ben Salih. Bugün Megasol.com'da e, buradan nasıl para kazandım bundan size açıklayacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu anlatmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Megasol.com bir yorum cevap kısmıdır arkadaşlar. Burada insanlar sorularını yazar. Siz Nasıl yapıyorsam nasıl çıkardım. Bu böyle böyle birikir. En sonunda 50 TL olduğunda e, çekebildiğiniz paranız. İlk olarak hesap açmanız lazım. Tamam Ve ilk iş yaptığında hesap açmanız için size yardımcı oluyor zaten. Şu an ben az önce bir soruyu yapmadım. Bakalım ne kadar yapmışım kazanç. Dün kazanç bir yazıyor. 0.1 kuruş kazanmışım. Siz bu siteden hızlı hızlı para kazanamazsınız. Yavaş yavaş para kazanabilirsiniz ama. Burada kategoriler var. Bir yanda. Siz hangisini istiyorsanız o kategoriden seçersiniz. Evet. Hangi kategoriyi sizler hoşlanıyorsunuz? Ben genelde teknoloji kategorisini seçiyorum. Buradan gördüğünüz gibi onunla alakalı bazı sorular geldi. Biraz internetten para kazanabilir. Bu siteye açıklama linkinden e, hemen giriş şey yapabilirsiniz. E, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.